तो आज हम जा रहे हैं वेट्स टू वंडर में हाँ तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो है वो कचड़े से बनी है मतलब यहाँ पे जो वंडर्स हैं वो बने हैं किसी और के टूटे फूटे लोहे के सामान से और तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पे अंदर वॉइस ओवर है हम्म, अंदर चलते हैं ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा गीज़ा का पिरामिड ये पिरामिड जो है वो इजिप्ट में स्थित है ये कब बना था आम ये जो है बना था कुछ पाँच हज़ार बी के आसपास तीन हज़ार बीसी कुछ बजे थे इनमें सबसे बड़ा प्राइवेट ऑफ गीजा था और कुछ और छोटे दो और भी थे लेकिन हाँ मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा है आप मेरी इजिप्ट की हिस्ट्री वाली वीडियो देख सकते हैं उसमें भी आपको पिरामिड के बारे में पता चल जाएगा आपको पिरामिड को डिटेल के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं जिसमें आप उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो है लोहे से बना हुआ है और यहाँ पे हम्म, ये तो लोहे का ही है पूरा और आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे जो रियल वाला पिरामिड है उसी की तरह इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे क्या कहते हैं व्हाइट मार्बल की लेयर बची रह गई है उसके ऊपर पहले सोने की भी लेयर की लेयर थी हाँ हाँ तो वो हाँ। चुरा लेगा एक गुड्डे होते हैं ना कुछ चोर लोग उनको पता नहीं क्या जलन होती है कितनी अच्छी चीज़ के ऊपर से सोना चुरा के ले गए और फिर उन लोग को कुछ जलन है कि ये भी चुरा के ले गए वैसे ज़्यादातर वो चीज़ वाइट मार्बल तो तूफान में टूट गया बट सोना तो पक्का उन्हीं लोग ने चुराया होगा स्टोनियंस का भी यही मानना है हाँ मेरा भी तो यही मानना है सबका यही मानना है कि जो लोग लुटेरे आके लुटे ले गए सोना पूरा लुटेरे आए और सारा सोना लूट ले गए हाँ, और उसी तरह हम भी इसके ऊपर चढ़ के लूटने की कोशिश करते हैं <laughs> हाँ। छोटे छोटे छेद भी है बीच में हाँ लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है एक रस ये देख रहा है जो आप छेद है ना उससे वो बात करके रखा ही गई है कि कोई उसे जाकर तोड़ ना दे असली लुट अस्सी असली लुटेरे की तरह रात को कोई चोर आएगा उसके अंदर घुसेगा और पूरा पिरामिड उठा के ले जाएगा <laughs> इसके अलावा क्या ही करेंगे चोर हाँ दिन दहाड़े ट्रेन का इंजन उठा के ले जाते हैं बड़े बड़े टाव मोबाइल टावर उठा के टावर उठा के ले जाते हैं हाँ, तो हाँ, पिरामिड क्या दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं और आप देख सकते हैं बैठने के लिए कितना हट अच्छा सा हट बना है यहाँ पे आसपास पेड़ लगाए हुए पहले जो है वैसे पेड़ होने वाले थे म्यूजियम होगा या म्यूजियम होगा मतलब कि वो दोस्तों ये तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है एक वंडर जगह इसलिए है क्योंकि मुझे वो जो है अपने एंगल में थोड़ा सा टिल्ट है मतलब थोड़ी सी टेढ़ी बिल्डिंग है वो इसके वजह से जैसे आप भी जानते होंगे ये पीसा इटली में शायद से हाँ पीसा इटली में मौजूद है इसी के साथ साथ ये भी चेन से ढका हुआ है खैर यहाँ पे हर चीज़ लोहे से बनी हुई है थोड़ा वाइट पेंट कर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता बट शायद से किसी वजह से इन लोगों ने पेंट ना किया हो ना तो इन्हें सजेशन तो आ ही गया होता कि पेंट भी कर दें वो तो हमें बाद ही में पता चलेगा और आप देख सकते हैं वहाँ पे वहाँ पर्दा लगा हुआ है जिसकी उस साइड क्या है वो हाँ, इसलिए लगा हुआ है कि लोग घूम के ही जाए यहाँ से झाड़ियों के बीच में सुधर तो ना भाग जाए दूसरे बड्डे पे उसलिए लगा हुआ है झाड़ियों के बीच में से कूद के चले जाते हैं कुछ लोग और आपको यहाँ पे पहुँचना है तो इसके बारे में आम, मैं बता दूंगा इसका एड्रेस कमेंट में कि ये कहाँ पर है कि अभी टाइम नहीं है ओ सॉरी टाइम तो बहुत है इनको टाइम ही नहीं होता इनको टाइम ही नहीं होता कभी तो इधर से नहीं इधर से जाना है चलो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे है हमारे प्यारे एफ एल टावर इसका सब लोग बरसों से इंतज़ार कर रहे थे सॉरी अभी दो मिनट से इंतज़ार कर रहे थे सॉरी सॉरी दो मिनट मिनट से इंतज़ार कर रहे थे चलिए आगे बढ़ते एल टावर यहाँ का सबसे ऊंचा है जब बाहर थे ना तभी हमें ये दिखाई दे गया था कितना ऊंचा है यहाँ का एफिल टावर रियल वाले भी रियल वाले एफिल टावर से तो ज़्यादा ऊंचा नहीं है पर रियल वाले एफिल टावर जितना ही ऊंचा लगता है मुझे देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है रियल वाले की तरह लाइट चल जाएगी तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रात को लाइट भी चलती है वैसे देखते हैं हम तो तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक यहाँ पर लाइट नहीं जल जाती रात को ही जाएगी घर हाँ। ये भाई साहब पिक्चर खिंचवा रहे हैं हमसे पिक्चर खिंचवा रहे हैं बैठ के हसनू हसनू मियाँ मेरे बगल पर खड़ा है और ये पेरिस में स्थित है फ्रांस के और आप ये तो सभी जानते होंगे वो देखिए सोलार पैनल यहाँ लगे हुए हैं यहाँ पे सोलार पैनल से ही ज़्यादातर जो है एनर्जी लाइट रात के लिए यूज़ होती है जो रात में होती है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे चलो और तेरा हो आगे चलिए ये दिल्ली में मौजूद है और ये देखिए ये क्या है और म्यूजियम आ रहा है सॉरी क्लोजियम आ रहा है एक रो <coughs> चलिए देखते हैं तो ये एक स्टेडियम था पुराने जमाने का आपको तो पता ही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लोजियम है ये, ये रोम में मौजूद है सेवेंटी टू एडी में बना है एम्पियर वेस्पेनियन और उनके बेटे के द्वारा ये कंप्लीट किया गया है इसकी जो लिमिट है वो है सिक्सटी थाउजेंड पीपल्स साठ हज़ार सिक्सटी फाइव थाउजेंड पीपल्स आ सकते हैं यहाँ पे ये सेवेंटी टू एडी में बनना शुरू हुआ और एटी एडी में ख़त्म हुआ मतलब कि इसे बनने के लिए उस वक्त आठ साल लग गए थे बाप रे बाप उसके बाद भी इसे वॉर में तोड़ दिया गया नहीं टूटा हुआ से जालिम लोग होंगे जिनने टूटा होगा यार तूफान भी आ सकता है भूकंप भी के वजह से भी टूट सकता है वैसे यहाँ का उतना तो रियलिस्टिक हम्म। तो नहीं लग रहा बट हमको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है दी दी अरे ज़्यादा कुछ देख ज़्यादा टूटा हुआ है इधर से और यहाँ पे पता नहीं क्यों लोगों ने पत्थर रखे हैं क्या भूकंप से बचाने के लिए पत्थर रखे हैं लोगों ने या किस काम के लिए और यहाँ पे आप बहुत सारे पौधे भी उगे हुए हैं शायद ये खूबसूरती के लिए रखे हुए हैं ये चिकने पत्थर वैसे आप आगे चलते जाएंगे तो आपको और भी बड़ी यहाँ दिखाई देगी क्योंकि यह भाग रहे हैं तो चिकने पत्थर के बारे में आपका क्या कहना है हमारा ये कहना है कि ये खूबसूरती के लिए लगे हो गया बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें लाइट कहाँ से जलती होगी अंदर लगी होगी लाइट अंदर लगी होगी लेकिन दिख तो नहीं रही हाँ अभी थोड़ी जलेगी आपको जलेगी चलो चलो तब तक आगे बढ़ते हैं हम बोर हो गए इसे देख देख के आगे बढ़े अरे आगे बढ़ जा सारी वीडियो बनानी रहती है अरे यार तुम्हारे जैसे हमारे पास टाइम नहीं है अरे टाइम नहीं है तो क्यों नहीं आगे बढ़ना टाइम होगा तभी तो बैठ के वीडियो बनाएगा ये देखो यहाँ पत्थर रखे हैं चिकने ऐसा <laughs> तो दोस्तों आपको अगली वीडियो में चार और ए, क्या कहते हैं वंडर्स के बारे में पता चलने वाला है यहाँ के तो उनमें से एक ताजमहल भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो ज़रूर जाके देखिएगा तो tata goodbye bye bye और उसके साथ लाइक भी कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो कीजिएगा